እንዴ አንድ ኪሎ ይቺ ብቻ ናት? ይገርማል በጣም። የሚጠጣ ምን ይጨመር ጌቴ? አንድ ቢራ አምጣልኝ። እሺ። ውይ መብራት ጠፋ እንዴ? መብራት ጠፋ። ቆይ ይህን አጋጣሚ መጠቀም ነው። አው ቆይ ከዚህኛው ልቁረጥ። ሆ ያልታየ መስሎት ነው። ልክ ስጨርስ መጣ። አስተናጋጅ ሂሳብ አምጣልኝ። ሂሳብ 225 ብር። አንድ ኪሎ 200 ብር አይደል እንዴ? አዎ። ታዲያ 25 ብሩ ምንድን ነው? ቅድም መብራት ሲጠፋ ገብተህ የቆረጥከው ሳምባ